La inseguridad no discrimina. Hoy, a cualquier hora, cualquier persona, sin importar la edad, la condición, la zona en que viva, es víctima potencial de la delincuencia. Y así lo ve la ciudadanía. Eh, Cifra sacó una encuesta el otro día donde mostraba las intenciones de voto a favor y en contra de la reforma. Y dentro de esa encuesta se mostraba esta gráfica donde decía que dentro del Partido Colorado el 70% estaba de acuerdo en votarla, el 8% no sabe, el 22% estaría en contra el Partido Nacional 65% a favor, el 10 ah, eh, en contra, el 25%, perdón, el 10 no sabe, el 25 en contra, y en el Frente Amplio, partido que está claramente en contra de la propuesta que estamos haciendo, sin embargo, pese a que hay un 52 en contra, un 13 que todavía no sabe, hay un 35% de Frente Amplistas que están a favor de votar la reforma. Y es lógico, cuando uno sale a la calle y te viene una rapiñera y te ponen una, una navaja o un cuchillo acá, y te piden la billetera y el celular, no te preguntan a quién votaste, no te preguntan de qué partido político sos, a uno lo están robando. Esto no es un tema político partidario, el tema de la inseguridad nos pega a todos por igual. Le pega a Miquelini, le pega a Desi que la robaron, le pega a la ministra, ex ministra Muñoz que la robaron, este, le pega a Tori que le entraron en la casa dos o tres veces y le robaron, a Gonzalo Fernández lo han robado. nadie está liberado porque sea del partido A, B y C. Digo, es un problema que tenemos todos los uruguayos y que tenemos que contribuir a solucionarlo. Y este es uno de los caminos, esto no soluciona todo, pero es un camino para partir este, en, parte de las soluciones que estamos proponiendo junto con el resto de medidas que están dentro de la propuesta de gobierno.